Bonjour fidèle euh, fidèles téléspectateurs amoureux de Cathy la Télévision. Je suis très très ravi et heureux de vous retrouver encore aujourd'hui à si euh, et bien pour suivre votre émission Découverte. Découverte est une émission qui vous fait montrer des choses merveilleuses, pas tellement étranges mais merveilleuses. Pourquoi Parce que depuis Kalabotika Mboka, Depuis kala botika Republique Democratique du Congo ba misusu ba botami libanda pe ya mboka mais aza congolais ya makila a reclama que aza congolais il ya des choses oyo azo merite ou il merite ya koyeba lokola oyo ezali ba bio diversite ya mboka na biso ba biloko ya kolia oyo ezali bongo culture na biso alors katika pesa television nde epesi bino occasion etie bino espace oyo ya decouverte pona kolakisa bino Ndenge nini na mboka na biso biloko eliamaka ndenge nini ba biloko oyo ya de fois ekomelaka bino kuna na poto boyebaka te ebandaka ndenge nini basala yango ndenge nini po ekomela bino grace ya initiative ya mama Cathy Kapesa oyo azali concepteur ya emission oyo decouverte nde asalaki ete tokutana na bino ya lelo eza vraiment kitoko makasi pourquoi parce que euh, toliaka eh, oyo tobengaka na français la chikwanga na linga tobenga yango kwanga toliaka yango eh, na anglais bobenga yango wana atikeli yango charge ya nanette nanette natikeli yo charge yebisa bandeko wana kuna bana etats-unis kwanga na anglais babenga yango nini ah na kinshasa biso tobenga yango Nkuanga eh eh voilà donc ndenge nini basala yango nous sommes ici euh, na nabenga yango usine ya entreprise parce que euh, ba, ya, ya, ya, ya, ya, ya des gens qui sont organisés eh, mpo na kosala oyo eza euh, euh, ba, fabrication fabrication ya kwanga oyo toliaka Basala yango d'une manière propre ya mayele donc c'est pour vous dire que musala ya buzoba eza te donc eloko ya bonyama eza te basala yango propre alors toza awa eh, na bandeko elongo na bino tokomona ndenge nini kwa kwanga esalemaka kwanga esalemaka ndenge nini avec Jonas Munganga tokotambola na étape par étape nde bakolakisa biso première étape oyo babengaka yango nini Deuxième étape ezalaka nini pe ti na suka nde bokomona tokolia kwanga ndenge kaka bomesana eh, komona ndenge eh, toliaka ndenge lobi toliaki ndakala eh, na matembele donc bokomona ndenge nini tokosala yango ngai nayebi yango te mais bato bayebi yango baza bamie place bamama nde bakoexplike biso jonas munganga tokotambola nde na kamera mpona kozwa bapremière étape baétape nyonso tu Merci reste toujours connecte abonnez vous po o rate eloko te merci Jonas totambola. Mbote papa. Tomoni awa oyo ezali etape ya 4 ya 5 to ya liboso pe eza nini babenga yango nini ozo sala. Oyo eza première etape nawuti kosomba kwanga na ye sikoyo nazo soigne kwanga mpo naluka nasukola yango tobengaka kopompe oyo tokobenga tosala boye tobengaka swe tolongola bamabele oyo boomona nde nazwi mbeli Nabimisi mabele tolongola ba misisa na kati ya saki, nabimisi kwanga nalongoli ba misisa oyo ezalaka na kwanga mpo tosukola kwanga ekoma propre nde tosalaka mpo tosukola yango mpo tobanda kolamba yango. Oyo première étape. Eh, oyo première oh, étape. Yango mpo ekoma na saki boye. Tomoni yango mwa mai. Kwanga eza eloko mosusu, fufu mpe eza eloko mosusu, bikedi mpe eza eloko mosusu bien ebandaka nde bikedi apres basali yango boye. Bon, ezaka eloko moko. Oyo yango nionso eza kaka manioko elalaka kaka na mayi elembi apres ba tie fufu oyo pe mususu etikalaka ba nika yango yango omona ekoma mike mike boye mususu pe tobimisaka ezalaka penza lokola kaka fufu yango eza kaka eloko nionso eza eloko moko kaka oyo nao soigne po nalingi na sukola yango nalongwa misisa soki na sukoli yango nako tia na saki lokola oza awa omona kaka nde tosukola yango Topasa yango na passoire tobenga yango epompa mayi ebele tosukoli tosukoli apres soki esili tozui totie na saki tokangi saki wana makasi mayi wana etanga eh, apres soki mayi etangi nde tolalisi yango lobi tolongoli yango na saki tobandi kotuta nde Tolambi yango tobenga impuri. Voilà et merci je crois bo comprendre première partie nde maman explique donc euh, première partie esili te ebandaka boye bazwi yango batia yango na saki eh, ndenge atia yango na bassin azolongola oyo ezali bongo basalite na bamisisa mpo ekoma propre bosepela na yango nde bosepelaka na yango na bandako na biso ntango toliaka yango après eh, soki alongoli awa mama explike akosokola yango lisusu na mai donc mai ezalaka plus important ata mpo na babiloko mpe nzoka mai mpe ezalaka na motuya donc euh, akosokola yango na mai apres soki asilisi bakotya yango na saki ntango bakotya yango na saki ekosala bamikolo wana soki euh, tokozongela ye ndenge azotya yango azosokola yango leta kata bongo tokozongela ye mpo explike biso deuxième étape wana euh, ya mai eza euh, nini voilà journaliste munganga Tozo continuer toujours musala na biso. Restez toujours branches et connectes bo comprendre boyeba ndenge nini basalaka kwanga. Eh voilà euh awa toye je crois euh maman oyo ezali quantième partie? Oyo ya mibale. Oyo ndenge okosala otie na kati ya sani esi osukola na mayi esili ozua okoti na kati ya sac lelo okoti na kati ya sac ekauki tango mosusu esalaka mokolo moko kaka ale otuti Eh so eza kaka mokuka tosalaki lobi ah, ekiti na ata mikolo mibale ata misato esala nango eloko te bon so tolongwe ndenge wana esi tobandi kotuta Donc sikoyo condition ya kotya oyo ezalaka ezalaka mpo na nini botya yango na saani? Au lieu bolongwe bosokoli bosala mbala moko botya yango te na saani? wana ebongaka te wana Botyaka ebonga boye mpo na nini kasi? tosalaka boye mpo na nini totuta na kati ya liboka Ya bongo mai tolamba ekita, mai ekita botandisi totuti mai hum. après? Totuti, totie sikoyo na kati ya nzungu tobandi kobalola, soki tobalolisi tobandi kofina ay totie na kasa. Voilà merci je crois bozo comprendre na biso oyo ezali deuxième etape, deuxième etape ndenge balobi bazui batiaki yango bon basokoli yango après kosokola batie yango po etanga mayi. Alors tangu etanga mayi esalaka misusu deux jours ekosala pe jour moko ça depend kaka ndenge okotiela yango soki otie yango na poso ya bien mayi pe ekowumela te po etanga donc etangi mayi ekangami ekomi makasi après babandi kotuta wana ezali deuxième etape je crois troisième etape nde yango balobi kotuta donc Jonas Munganga totambola nanga je vous avais dit que notre wana kati ya usine usine oyo topesa bino kombo nango na suka Pe toyebisa bino soki boza na posa bosala ba kwanga ya bien ya commande bino ba ndeko bwana na biso na poto oyo boza na posa bokoya voila je crois merci Jonas Munganga tokomi awa mama boni. Bonjour. Boni sante? Bien. Mama oyo quantième etape ya kwanga? Oyo eza troisième. Oyo troisième etape hein? Eh. Na troisième etape oyo ozosala nini? Première eza ko pompe deuxième ezo tie na saki etangi mai de première jour deuxième jour troisième jour okolamba oyo nde troisième ezali bon kotuta bato ebele batuta lokola biso nde totuta te bato ebele basalaka kaka zwi adindisi na mai ya bandi olamba Biso lokola toyebi mosala oyo yango totutaka ebongi totuta yango po epesa yango kawusu ebenda vrai kawusu ebimisa elengi ya kwanga yango wana totuta yango. Donc botutaka yango po esala lokola ekoma lokola elastique hein ekoma kawusu ah ok donc kwanga kawusu nde tobaka kwanga kawusu batutaka yango. Oyo omona eza mayi mayi eza elengi te wana nde batutaka te. Balamba yango kaka bongo, kwanga bongo kotuta yango. Na tango ya kala na mboka babandaki konika ba onika wana libaya mobo nde ba koko bayebisa biso oniki wana libaya wana lokola nguba sima nde ozui olambi. Na kala tobanda kotia yango na kamwa chasse kasi ezala lisu bongo te tokoma kobalusa okomona yango na quatrième etape nde babalusaka. En tout cas merci maman ozo sunga biso makasi euh olobi donc ce que batu oyo baza na liboka te bako sala ndenge nini po kwanga bako mema pe caoutchouc? Ba oyo baza na liboka te bango basala tout bazala na eboka pona ko tuta ngo bidon to soki aza na eboka te akoki kokata bidon nde bidon eza boye akati yango azui nzete abandi kotuta abandi kotuta ekelemba Nzungu ekoki otoboka bidon nde eza bien eza lokola eboka ozo lembisa ngo. Bo konika nde olobi konika wana bako nika likolo ya Ezalaka na kala libaya eloko moko babanda konika lokola nguba libaya wana soki oniki oniki ebimisi voa kwanga nde oyo ba koko na biso babanda kosalela lokola ba koko batika bapesa biso ba mayele ebele yango wana tokoma na eboka ya otuta. Voilà, merci euh, maman. Je crois euh, bo comprendre euh, de troisième étape ya kwanga ezali kozwa kwanga kotia na kati ya liboka na kati ya liboka ta kotuta. Mpo na nini bakotuta yango na liboka? Mpo kwanga ekoma elastique, ekoma caoutchouc. Bandeko ya Bas-Congo ozwi ata pardon soki oza na liboka te ndenge mama alobi ozwi ata bidon ya 25 litre otie kwanga na kati otuti voilà oyo ezali bongo troisième partie tozo continuer eh, émission na biso mpo na kolakisa bino ndenge nini basalaka nkwanga Kwanga Ntshesa eh oyo ba ndeko na biso ya ba kongo ba baka Nkwanga Ntshesa boye ba da ba ba swahili ba lobaka ba bengaka yango nini euh bo sunga nga hein na yebisaki bino euh na banda ko tambola na luka bikolo nioso chez bikolo comprendre troisième etape donc ba tutaka kwanga po ekoma caoutchouc donc ekoma kitoko ekoma elengi alors ndenge azo tuta bongo boko remarque yango ndenge nini que ebeli ekokoma petee donc soki ekomi petee wana bo comprendre que ebeli voilà toye na quatrième etape je crois oyo quatrième etape voilà maman ye wana ko je nayebisaki bino oyo eza usine entreprise ya munene napesa bino kombo na yango na suka entreprise ya munene donc boko comprendre que mutu moko te azo ko expliquer mais mutu ya mutu Aza na responsabilite na ye toza na DG akoloba pe na suka DG azali toza na directrice ya finance azali awa toza na directrice commerciale azali awa charge ya distribution voilà eza entreprise ya monene usine ya kwanga azali donc moto ya moto wa towutaki epai ya mama moto ya liboso asplikisa première etape oza departement na ye ya kosokola wa tobenga yango ni lavabo bia laboratoire wana na suka boza ba detail toye na deuxième oyo toza na quatrième partie euh, maman na biso aza awa boni maman malam papa boni santé kimi ezali voilà toye kotala bino esika bosalaka mosala na bino tomoni euh, toleki na première étape deuxième étape toyebi te oyo ezali quatrième étape ya kwanga oyo quatrième étape ya kwanga oyo ezali Tolambaka epouris babenga yango epouris eh kwanga na biso tolambaka yango boye po eza propre po ezali kwanga oyo ekendaka mosika ekendaka canada ekendaka suisse ekendaka france po eza kwanga place oyo nde ekendaka kotekama kuna ezini nde yango yango omoni tolambaka kwanga na biso kitoko Tobongisaka kwanga na biso po soki bato balia yango mbala ya sima basala nini? Bazonga. Yango omoni tobongisaka po eza compagnie monene. Voilà. Na epuri, epuri eh, epuri, epuri voilà. Eh. Na epuri oyo bozosala boye po na nini? Po ni kotiongo na moto. Mais tomoni na troisième étape nde deya botuti bongo. Eh. Kasi kwanga Podi botika mango na makasa te il faut eleka na e pourri. Na ma soki otie bongo na makasa esimba te il faut olamba yango boye soki olambi yango ebeli okati oke nango na libaya oniki osangisi lisusu ndambu na kwanga mobesu. Donc soki na comprendre première etape eza kosokola kwanga eza mobesu Deuxième etape bo pompe bo tie na saki eza pe kaka mubesu soki bo tuti pe eza kaka mubesu donc il fallait eleka na moto alambama ok comme alambama combien de fois kwanga po akoma kwanga soki alambamaka deux fois po soki alongwe awa baniki na libala bakangi na kasa batokisi na nzungu eh. Hum awa boye nde tolamba boye soki pe ebeli mosusu mpenza soki ebeli kitoko okoki mpe kolia yango bongo okoki kosomba mbisi eh, oko... ekebela meme otie na bakasa te mm. okozwa yango soki ebeli neti boye tobenga babenga yango into soki otie yango bomoni ndenge ebeli boye eh, eh. okoki kokata yango Au lieu okolia yango na pondu, eloko nionso osepela kolia nango okolia nango eh po eza dejà ebeli. Wana nde into. Eh wana sikoyo babenga yango into. Est ce que eza pe na bikolo mosusu baliaka yango pe kaka bongo into ba kwanga te ba zeli ebeli te? Bikolo mosusu baliaka pe baali neti biso ba teke olambi yango nde ka tolambaka fufu okolia. Ok. Eh. Oh, tia likasa te. Oh, tia na likasa to ko lia nka bongo. O lia ka loka nde to lia ka fufu. Oza na goût ya fufu to ya kwanga? Eza ka na o lia ka na goût ya kwanga. O lia mpe ya vrai kitoko mpe ko sepela na yango. Voilà. Eh. Voilà, après awa siko bo sa nde nini? Après awa to ko leka na libaya. Ndenge moni grande sœur ao sala kuna. Eh, o niki yango soki ebeli bien o sangisi su na kwanga mobesu. Aloniki nde grande sœur ao nika bongo o kati. Botie na bassin, otie na kasa, totie na moto. Voilà merci bo comprendre elongo na ngai ndenge maman alobi oyo ezali epouri voilà epouri epouri eza etape eza quatrième etape voilà euh, eza quatrième etape euh, bokamwa te soki bomoni naofina elongi ekoma mabe makasi mpo milinga usine faut comprendre tosala émission na kati ya usine bo comprendre donc euh, epouri Ezali quatrième etape ya kwanga soki basokoli kuna baye ba pompe yango batie yango mama azui yango atuti yango na liboka ale soki balongwe batie yango awa bokomona yango ndenge ebelaka oyo ezali première etape bazo kwa zoka nyonso bongo azosunga biso azwa ndenge bazobakisa na bamai donc eza mpena lokola ndenge balambaka kaka fufu bazolamba yango pourquoi bazolamba yango mpo esala nini ebela donc bakolesa biso biloko ya mobesu te alors mama explique biso bien Kaka nde azo lamba boye eza pe na soki asilisi kolamba yango eke ebeli okoki pe kozua yango bongo olie nayo yango nde ba ndeko ba teke ba liaka ba benga yango into voila ba benga yango into into wana okolia yango pe bongo okolia yango na pondu je crois soki olie yango na pondu ekokanga yo libumu makasi into Ee, okolya yango mpe bongo na Thomson, okolya yango mpe na mbisi ya mai, okolya yango mpe na, okolya yango mpe na, okolya yango mpe matembele, mbembe, nde balobi tusa, babakisi tusa, okolya yango mpe na batusa, donc ekoleka na yango makasi. Voilà. Soki tolongwe awa, To ye na etape ya maman ndenge alobi na libaya Jonas Munganga to ke sikoyo na libaya to mona ndenge nini ba nikaka ngo na libaya kwanga sofaka ba tuti ye na liboka ba niki ye su na libaya donc to kende na etape wana wana je crois eza cinquième etape je Jonas zo na bosani te to kende na cinquième etape tala ba etape ko lobaka te ke ngai na lambaka kwanga soko sokoli ka odinsi osokoli ozui otie na moto te Po olamba kwanga ezala kwanga oyo tolia tokolia na bino bomona awa po na na kati ya usine na ndimi te ke na kobima boye na kobima na kotonda je crois pondu ba lamba dejà mupanzi eza usine awa nioso tout eza cale donc tokende na cinquième etape totala ndenge ba salaka Jonas Munganga tambola na nga elongo. La solution est là Katika Pesa toujours à votre service qualité supérieure des recettes et repas africains restaurant et catering mokonzi ya kolamba kitoko na États-Unis d'Amérique Katika Pesa aigle toujours service traiteur ya qualité tokos pour toutes vos réservations contactez maman Katika Pesa pour vos cérémonies réceptions manifestations vos fêtes de mariage vos fêtes d'anniversaire graduation barbecue événements même les conférences service traiteur katika pesa toujours à votre service qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. kobela yango oyo yango oyo eh, yango oyo yango oyo kobela yango so tolongoli boye nde totie na libaya tobandi komelange na oyo ya mobeso bomonaki bazotuta nde tozwa ndambo baotuta ya mobesu tosangisi na oyo nde totie na libaya tobaloli yango ekomi boye soki totie te ebima bien te fo kaka kosangisa na ndambu ya mubesu sikoyo ba mesure oyo tokata selon ndenge ya kilo na biso ya batu na biso tokotisaka nde topesaka bango nde ba mesure na bango mutu pe soki aye kosalisa komandi na ndenge ya prix ya mbongo na ye na mesure ne tokoyeba ndenge ya kokata ya ba 1000 francs tokataka oyo topesa yango na 700 francs mwa se ya oyo mwa moke na yango tokataka 500 mwa monene ya oyo mwa moke tokataka na 1000 francs selo yo ndenge opesa komandi na yo ndenge okolingela tosalela yo Voilà, merci. Euh, cinquième étape ya kwanga soki ewuti na epuri na moto euh, ebimi bongo Esali ebeli ndenge journaliste mungangala azo lakisa biso voila nde bozo mona wana image ebeli bongo kobela ndenge ebelaka bongo wana ezali pe kaka mwa partie ya quatrième etape oyo bokoki pe kolia ngo bongo obenga yango into voila obenga yango into olie pe maman pe alie hein maman pe alie bon bolia yango pe bongo bokolia yango na biloko nionso tout wana alors après soki esali bongo Mama akozwa yango asangisi yango lisusu na mwa ndambu ya mobesu, asangisi yango na mwa ndambu ya mobesu po abimisa yango ba mesure ya boye ndenge bazosala, wana eza selon commande, soki opesi commande nde bakosalela yo, nayebi te est ce que mama eswi kaka na cinquième etape ou bien ba etape eza lisusu? Mosusu oyo bazokanga bazo peser azali wana, soki esili na kokanga nde tolekisaka na nzungu ya moto tobandi kotokisa. Voilà donc ce que soki elongwe awa tokei na etape ya, ya, ya, ya, ya emballage voilà tobenga yango bongo so elongwe awa na awa ekei sikoyo na etape ya emballage oyo bakotia na makasa bakangi yango donc toke josi munganga totambola eh, na, na sixième etape ya makasa Voilà, toye na etape mosusu, je crois sixième etape, ezali stape, etape ya emballage, tobenga yango bongo. Parce que etape oyo nde bazo mona ndenge ba makasa ezali toyebi te kwanga toliaka kwanga ekomi susu na makasa mais soki tosombi kwanga tomona yango na ba tofongola yango na makasa mais makasa yango tozo mona o couleur mosusu o pe tofongola couleur mosusu mama boni Bien papa. Oko expliquer biso oyo ezali 40e etape ya Kwanga pe pourquoi Makasa? Oyo eza 6e etape. Po soki place outi kuna place auti kofina Euti na moto ti afini akati sikoyo na minute tokomi otya ngo nde na kasa mpo tokanga totokisa eh, yango oyo nde asali eh, atie na kasa tie na kasa topezi yango Po mutu azuaka yango to pesaka yango to tie na peze soki epesi to tiaka na peze po bato oyo to tindelaka na poto to yokana na bango na partie ya mesure ya 400 grammes to 300 grammes wana soki epeze 400 grammes wana nde na zui yango 400 grammes. Topesa yango na valeur ya 700 francs. Yango wana après soki ozo na tiango na kasa na komo linga ngo singa po soki ekoti na moto e mela mayi te. E mela mayi te po soki okangi yango te otika ngo bongo ekobeba ekomela mayi kwanga ebebi. Yango omoni tosalaka nini tolingaka yango singa. Soki pe olingi yango esinga bien te ebimisaka pe kwanga kitoko te mayi ekota fale olinga yango ma singa bien ekanga bien tango ekotoka wana ekobima lisusu mayi te ekobeba ekobeba ekozala lisusu na couleur ya kwanga te ebebi kitoko ya kwanga nionso ebebi okolia ata ozolia yango okoyoka yango kitoko te. Voilà merci ba ndeko ba landi katika pesa television emission ya decouverte je crois bozo comprendre ndenge tozo tambola na Jonas Munganga Malembe Malembe towutaki na première etape oyo tokomi eza na sixième etape la sixième etape eza etape ya emballage nde bazwaka kwanga batia yango na makasa bakangi yango singa mais avant bakanga singa bakotia yango na peze Po bango kozua ba mesure bazua yango a partir ya peze nde batiaki na peze tomoni e peze 400 gram et 400 gram kwanga oyo ya 400 gram awa na mboka na biso toliaka yango na 1000 francs bateka yango 1000 francs kwanga ya 400 gram donc batu oyo bazuaka commande ya libanda ya mboka nde basombaka yango na 700. Bakanga yango singa. Pourquoi kokanga singa? Balobisi biso awa bakangaka yango singa juste kaka pona kobatela mayi ekota te po soki ekoti mayi beaute na gout ya kwanga ekosila ebima lokola fufu etebi. Voilà. Nayebi te oyo eza etape ya suka ya kwanga ou bien etape eza lisusu? Etape ezali ya kotokisa. Soki osali boye, totia yango na nzungu lokola nzungu nde eza na ba totia kwanga sikoyo. Batie kwanga otala yango mpe ndenge batia yango tie kotoka ebeli elongwe na couleur omoni nde tobimisi yango na moto babwaki yango kuna na se. Nyonso okomona. Nionso nako mona po naza awa misu pe gbaa eza aveugle te elobi mama katika pese il faut kozala na misu gbaa mwa mobali il faut ko fula misu ya kofongwama nako kanga misu te po ba kosa biso te ba kosa pe bino te kolakisa bino ndenge nini kwanga elamamaka etape moko moko moko moko towuti na première etape ti toye kokoma na sixième balobi esili te toye ke sikoyo na etape ya kotokisa kwanga euh, wana euh, na Joyce Munga toko kotambola toyebi te Kotokisa kwanga na nzungu ya ma famille. Omoni nzungu ya ma famille ezalaka kaka pona libala te ezalaka pe pona kotokisa kwanga. Voilà tokomi awa nde tokozua biyano epa ya moto oyo azali charge ya mobelisi. Wana toyebi te soki tobenga charge ya mobelisi ou bien charge ya cloture ya usine. Wana toyebi te nde tokosolola na ye ako expliquer biso ba etapes nionso tout. Hum maman boni? sante nzoto eza makasi hein. Makasi nde tozo sala musala na biso malgre ba grippe na ba fièvre mais musala tozo sala kaka. Voilà. Alors, oyo eza 40e étape. Euh, oyo pona komona na kati ya nzungu ezali 7e étape. 7e étape. 6e kuna ya kokanga, 7e totie na kati ya nzungu po totokisa yango. Vraiment. Alors sikoyo na 7e etape oyo ezalaka nini nini bosalaka eh, na 7e etape ezali soki basisi na bapremier etape ndenge bolekileki wana nyonso ti bokomi na 6e ali nde tozwi yango totie sikoyo na moto na nzungu etoka tokomi kolandela yango ndenge ezo evolution na yango ndenge ezotoka ezalaka mpe na baminiti na yango mai biso tolandaka te totalaka moke moke ofongoli otali mpo eleka mpe moto te mpo soki eleki moto e, etebaka tolambaka yango na, na mesure ya koyebaka ekwanga ebeli Donc musala ya zoba eza te Jonas Munganga. Oko yeba te que lokola nga na tanga te na ko lamba ata kwanga oko suka na calcul ya minutage. Eh, po yoka mama eloka lobi ezaka na ba minutes. Donc ndenge atie boye na moto a finiki na ye ti ayebi ke na minutes boye kosala nini eko za deja ebeli. Oyo ata pondu soki batie na moto minutes ezalaka te. Sikoyo na lobi boye mama sikoyo koyeba ngo par rapport ya minutes Soki minute ekoki nde bokoka kofongola to bokitisa mbala moko soki bofongoli ndenge botie boye ekobeba soki ekoti mpe ndenge balobaka madesu eh madesu soki bokitisi ekubaka ye mpe soki bofongoli akobeba ou bien eh, bokitisa bango to bokoki na meko kofongola kotala tosalaka boloko mwa nde na tie na moto wana tozolandela yango nene soki tomoni ye ata moko ewumeli mwa moke Toye tofongoli totali po ba tango totiaka yango na moto boye kasa nango ezalaka vert po ebela toyeba ke ebeli kasa nango echangeaka ekomaka chocolat couleur wana kuna eza bongo sikoyo totalaka soki tofongoli po na se ekoki kobela noki ya likolo tango mosusu eza mwa vert tobaloli yango sikoyo tozui kote na moto wana kaka ndenge ezali boye lokola eza boye eza nanu Eza nanu vert omoni ebandi kobela sikoyo tomoni oyo tobandi kobalola yango boye eh? toza kobalola yango boye mpo nyonso esala nini kaka na moto wana naosimba eh, naosimba mai ya moto mosala yango tokolisa bana tokomisi bana na bauniversité eh, tobaluli bongo ah, totiki yango susu tofiniki yango bie fo kofinika yango bie eleka mopepe te mpo soki eleki mopepe bakasa echangera ekoma ya couleur ya marron Hein? Olie ebima couleur ya bien ebima soko couleur ya marron. Pona ni kotia elamba? Totia elamba pona mupepe te totia liboso sachet après kotia elamba nde siko elamba totia pona mwa ba coin coin wana efinikama bien po soki totie kaka sachet sachet heure moko emataka na yango mupepe soki Ata saki totiaka te eh, saki totiaka nde tango toko bimisa na moto totandi totiaka saki na se pole tozo bwaka mayi ezo kita na se eh, nde tosaka bongo nde yango wana septième partie na biso yango soki ebeli tomoni ebeli tolongoli tobandi kokende totandi ba saki na se topupoli tobongisi ale tobandi kotia yango sikoyo kuna ya se nde yango omoni ekomi sikoyo kwanga oyo moto akolia na eloko nyonso ye asepeli kolia na yango aza na yango Voilà, euh, bo comprendre que euh, septième étape euh, ya kwanga ezali kotokisa yango kotya yango bongo na moto soki botye na makasa nde bokotya bongo yaya mosala ya zoba ezali te yaya mosala mpe ya pete ezali te tala mpasi mpe souffrance oyo bango bazomona na baetape nyonso toleki donc kwanga mpo na koyebisa bino na mokuse kosala yango ezali lipa na nguba te Ezali pe facile te parce que etape nionso tout eza ya pasi tala maman asimbi mayi ya moto pona kobalusa quoi na kasi akobalusa ata na lutu ata na nzete nzoka akobalusa yango kaka na maboko na ye donc asimbi mayi ya moto pona koyebisa bino ke mosala ya zoba ezali te yo pe moto okoya kosomba kwanga luka otosa mosala ya moninga soki ayebisi yo que non eza 40 grammes soki 400 grammes ndima ye po akoki koyiba yo 2 grammes te akoki koyiba yo 8 grammes te 5 grammes te po ye posa na ye ezali azwa lifuti ya souffrance oyo azomona voilà toyebi te maman oyo eza etape ya suka ou bien euh, etape mosusu ya kwanga ezali oyo eza je crois etape ya suka ndenge bayesi biso euh, Jonas Munganga tambua nanga kolongwa nango na moto nde euh, ekobela sikoyo makasa na ngo ekolongwa couleur ya vert oyo donc oyo boye eza etape oyo eza sixième etape sixième etape ya kwanga ekokoma boye voilà ekokoma boye oyo sixième etape alors sixième etape oyo nde epermetaka bango na kozwa yango na kotia yango na kati ya moto mpona kolamba yango lisusu soki balambi yango kwanga elemamaka deux fois Soki elongwe na kimobesu, ekokota na moto ya liboso, moto ya liboso ekolamba yango, après ekozonga susu ba niki yango batie yango boye, après baye nango na peze, ba peze yango ti bakosala yango boye ebima kwanga, voilà toye sikoyo na septième etape nde soki batie na moto nde kwanga ebelaka nde ekomaka boye ndenge toliaka oyo nasimbi penza oyo moto na dindon kitoko donc ebelaka boye. Ndenge ekomi boye, oyo ebeli septième etape ekobela boye ekomi na loposo ya chocolat donc likasa ekolongwa vert ekokoma chocolat donc soki ekomi chocolat boye nde sikoyo tomoni kwanga oyo ezali moto oyo boye soki ozwi yango na dendo kitoko donc euh, makasi tokolia yango voilà bomoni sikoyo voilà awa sikoyo nde etape ya suka septième nde kwanga esali nini ebeli Ekomi sikoyo boye oyo komeka ngo boye ya munoko pe ekozala gout mais soki dendo eza bopesi ekosala mua kitoko makasi donc oyo nde ebeli alors awa sikoyo nde moto akoki kozua akoki pe kosala nini kolia. Est ce que maman kwanga okolia ngo ndenge eza boye il faut kaka olia ngo na eloko to okoki kolia ngo kaka ya pamba nde eza boye? Kwanga nde eza lokola nga kutu nde naza naza molambi kwanga pe naza moleyi kwanga na kipaka te soki nzala esi ekayi nga papa Na kolia yango kaka bolabuku ti bububububu na zui mayi na nga na meli soit na sombi nguba kwanga eponaka na ngo eloko te osombi kaka nguba otie sengi mbuma otafuni kwanga soki pe biloko ya kolia ezali na liela yango mais ezalaka na ngo passable biloko nionso ezalaka passable meme ata ya pamba ngai pona ngai na liaka ata ya pamba na lei na ngai. Nazo tafuna kaka nazo tafuna kaka eh soki nzela eleki nao zela eloko ya kolia eh soki na tindaki muana kesoma likaya baye noki te na vandi na ngai na doko naka kaka ndamu ndamu ndamu ndamu soki kwanga ezali nazo lia eh na lia na lia likaya boye ko landa kwanga sima to liaka pe bongo mais normalement kwanga eza faut ko liango eza lokola neti to liaka kaka fufu na ba loso ko lia pe ya pamba te faut olia yango kaka na eloko eh ko landa oyo ngai na lobi na liaka pamba te wana eza sikoyo modele na ngai. Eh na place na zelaka wumeli nga na leka na zui mai na meli soki dendo to sardine eye sima elandi yango kuna eke kose eke konika makako oyo etangama bikolo wana balia ka kwanga oh bazali bikolo nyoso be soki ozui ba kongo mobimba bango baza ba kolo kwanga ozui ba ba nzela bandundu bandundu pe nyoso baliaka kwanga te mais mingi ba teke ba ba sakata Ba ba bayanzi ba mbo ba mbo baza mwa ekolo ebele balia basengeli baliaka kwang mais bango nionso te. Lelo oyo ngai nayebi na baluba pe bakoma kolia kwang. Eh kasi yango tokomi kolia kaka bongo po yo pe okoki kolongwa lelo awa oke na baluba kuna oke kolia mbwa oke kolia nsesa ndenge pe muluba alongwe kuna aye awa aye kolia kwanga aye kolia misili aye kolia mikunga donc tokomi sikoyo lokola balobaki ke tata moko maman moko seke bileyi moko makambo nionso kaka moko tozosangisa moko. Eh soki obeli oluki kisi. Voilà. Euh. Maman sikoyo tokomi kokoma na suka po to chite. Euh, motuna ya suka oyo tosepelaki kotuna yo, kwanga ezalaka pe na vitamine? Bon, kwanga ezali ezali na vitamine ya marque nango na manioc oyo ebimaka ezala na amidon. Kwanga aza pena na vitamine te azalaka nde na amidon eeh aza na amidon aza soki na ba soki ceres ba bengaka soki ceres ba nini ba nini cereale biloko nde ezalaka na kwanga parce que kwanga awuti na manioc manioc nde aza na biloko wana nde biloko wana nde ezalaka na kati ya kwanga nde esalaka a perdraka eloko te eeh. Akozwa libili mpo tomoni ke bosali ba sikoyo soki moto aza na poto mpe ye mpe asepeli par exemple moto ya France moto ya Etats Unis d'Amerique alobi mpe bosalela nga kwanga asepeli na qualite na bino mpo tokolia kwanga ya bomona kwanga ndenge tokofongola yango na likasa omona ke nde eza eza propre nde tolakisi bino awa akosala ndeni akozwa bino ndeni. Bon biso usine na biso ezalaka kombo ya usine na biso eza kaka usine familiale eza ya biso moko ya libota. Eeh ya ya maman mutu alakisi biso alobi ke boya ko ba misala ba makambo mosusu eza te mbo ye mutu akoli na ngo alakisi biso abiki boko bokola bana na musala oyo nde azo kotisa biso na ba misala oyo po toyeba ndenge nini toko bokola bana ndenge nini toko tangisela bana ndenge nini moko ya libo eeh toza kaka wa ade ko dependre na mutu mosusu toza pe na bana na biso mosusu ya mikolo mais bango nionso baza na ba kwanga te. Mwana mwana mosusu asalaka ba alambaka asala akaningaka ba maki na ye atekaka ba spaghetti na ye mosusu akendaka nde koteka na zando mosusu asalaka la ville na gombe eh ezo dependre mais biso ko tozali awa oyo asepeli kosala pe bazali bana bazosala na bango bazosala na bango po bana pe baza awa pe bazosungaka biso ndenge omoni mwana azosala azosukola kwanga azosunga biso mais aza na mosala na ye oyo ye asalaka soki abimi aketeka na ye ba bitabe na ye asalaka bongo. Eh, eza yango eza compagnie mo usine ya famille eh, ya libota kaka eh, sikoyo representant nango nde azali ya mère Francisca oh, mère Francisca eh, ya, ya mère Francisca comme ne yango wana ya mère Francisca ya mère Francisca ya ya mère ye nde representant oyo azopesa biso toli boyeba ndenge ekosala mosala oyo bokobokola bana bongo molandi na ye ezali mama Yolande Con molandi naye azali conseiller mususu mama mama Yolande consigne wala DG na ye wana eh sikoyo bongo ba ba nkende oyo batikali pe toza wana tozali na Solange tozali na Carine tozali na Tete tozali na Prudence tozali na Mathy toza na Olga donc biso nionso wana nde toza ba departement oyo tosalaka musala na biso po musala na biso ale tozui pe bana na biso basungaka biso ozui Benedicte ozui Chance Ozui eeh. Wana mère azo bwaka libanga moyen te bisasu mère abwaka su batu eza te obe ndenge nini Joyce munganga mère abwaki ba maman sikoyo batu bazo tala yo wana pesa sikoyo mwa batu mwa deux trois cinq personnes mbote oyo bazo tala yo. Bon nakanisi. Ata libanda ya mboka ata awa. Aah na libanda ya mboka eza maman Te, nazo pesa batu nioso mbote ba oyo bazo landa biso na musala na biso ya kwanga oyo biso tosalaka po na moni ke ezo ekoleka na television ekozala mutu nioso akomona mbote na mutu nioso asepeli na musala na biso alingi pe kopesela yango commande po musala biso tozo sala ba kwanga na biso ekendaka pe musika ba kwanga oyo nioso tozo sala awa toko teka yango ata ekenda ya koteka awa ezali mais eza ba kwanga ya commande ekendaka paris ekendaka canada ekendaka pe mua ba pays ebele ba kwanga oyo nioso bomoto oyo sala oyo bon. Yango na pesi mbote na bino banso na ba journaliste oyo baye ko biso ndenge ezali bakolakisa biso na ba na ba etando inene bie ike mbote na bino nionso na na musala na bino pe na baye banso bazo mona biso basepeli mbote na bino mbote na bino mbote na bino. Mbote na bino nionso. Ndenge maman alobi oyo bokosepela pe kosomba kwanga oyo bokolinga pe koya kozua kwanga mbote na bino maman apesi bino mbote voilà quant à moi je vous dis dejà merci pour votre fidelite et confiance que vous nécessitez à nous donner nous sommes là moi votre frère Hervé Motayo pays le villageois de que je suis là pour faire que mon travail et le travail n'est rien d'autre de vous informer je suis là pour faire découvrir tant de choses la République démocratique c'est un pays tellement béni par Dieu euh, nous avons Toko kipe shawarma te toyoka posa olia shawarma tuna ki posa shawarma na alia kwanga na nguba voila nde mère alobi eko leka donc ça va dejà donc eza vraiment important merci à Jonas Munganga qui etait derrière la camera merci à euh, fils Okungu Joe fils Okungu hein, donc euh, pour euh, la réalisation merci au numéro 00 de Kati Kapesa télévision la maman maman Kati Kapesa et pourquoi pas au sommet sommet Kapesa Ya Nanette madame la gelante donc merci bi dedicace à toi pourquoi pas service traiteur ya maman Katika pesa mobimba Etats Unis soki oza na posa feti na yo ebima kitoko feti no ebonga ezala gout okolia kwanga ya Kinshasa na kati ya Etats Unis okolia kwanga ya Kinshasa na kati ya restaurant na kati ya restaurant ya maman Kati ekapesa voilà merci bino tout bosepeli na emission bosepeli na chaine na biso Abonnez vous massivement po bo rate information te hum est ce que yo oyebi ndenge ba liaka nkoba yo oyebi ndenge ba lambaka mbembe donc euh, zalaka branche nde ba lambaka ngando na musaka donc euh, za connecte je sali tous les mongo tous les bangala tous les yaka tous les yanzi tous les swahili tous les luba tous les tetela tous les hum, euh, hum, euh, hum, euh, voilà de l'États-Unis je vous sali euh, tous les congolais et communauté congolaise de l'États-Unis je vous sali pourquoi pas Apodo Kakalunga le bâton de Moïse Podo Kakalunga le bâton de Moïse depuis États-Unis babi moto apesa moto afongola nzela bato bamona clair Doudou Tia le Mister Doudou Tia depuis les États-Unis pourquoi pas Junior Longonzo euh, Bordi Mienda Kanyatu depuis Belgique Giston Munoko depuis euh, Sudaf eh ya boye tozwa yango aso na kati te restez branché connecté bye